ठीक तो क्यों डफर ठीक है सब याद रखने के लिए for quick decision making B for better control welcome to Vidya first मैं हूं सुनील कुमावत और अभी मैं लेकर आया हूं 20 most important questions from business studies class twelfth काफ़ी स्टडी करने के बाद में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सबसे खास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन अब इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एक क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से पूछा जा सकता है अब इस क्वेश्चन का पहले हम आंसर देखें इसके जो इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है इसका मैंने एक शॉर्टकट फार्मूला बनाया है वो शॉर्टकट फार्मूला क्या बनाया है शॉर्टकट फार्मूला मैंने बनाया है क्यू बे डफर इसका फार्मूला है सिर्फ याद रखने के लिए Q B duffer Q B E duffer D F R ठीक तो क्यू बे डफर ठीक है सब याद रखने के लिए है ना किसी को बोलना नहीं है सर तो Q for quick decision making B for better control E for effective communication फिर D for development of managerial skills and F for facilitate growth then R for relieve और रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट ठीक है तो डिसेंट्रलाइजेशन के इंपॉर्टेंस क्या क्या है डिसेंट्रलाइज करना इट मीन्स क्या डिसेंट्रलाइज करना इट मीन्स ये कि जो पावर है उसको बांट देना बाकी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट में पावर को बांट दे इट मीन्स उन्होंने डिसीजन मेकिंग की जो है उन्हें पावर दे दे अब जब उन्हें डिसीजन मेकिंग की पावर देगा तो क्या क्या होगा उससे जो है कंट्रोल बेटर हो पाएगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा क्योंकि हर व्यक्ति को टॉप मैनेजमेंट से बात करने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा डायरेक्ट नीचे लेवल पर उसका काम हो जाएगा इसके अलावा जो है मैनेजरल स्किल डेवलप होगी तो तो सेकंड क्वेश्चन है four Ps of marketing marketing के फोर पीस जो है वो उनको आप एक्सप्लेन करो थोड़ा बहुत हो सकता है कि ये केस स्टडी की तरह क्वेश्चन आए लेकिन ऑन एन एवरेज बिल्कुल क्लियर रहेगा कि मार्केटिंग के फोर पीस क्या है वो उसे आपको एक्सप्लेन करना है प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन काफ़ी पढ़ा होगा आपने नहीं भी पढ़ा तो पढ़ लेना ये क्वेश्चन तो आना तय है ठीक नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर थ्री है क्वेश्चन नंबर थ्री है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग की इंपॉर्टेंस को याद रखने के लिए मैंने आपके लिए शॉर्टकट बनाया और शॉर्टकट बनाया प्रीफर शॉर्टकट क्या बनाया प्रीफर ये सब याद रखने के लिए बस के वो कौन उसके पॉइंट कौन कौन से हैं पॉइंट को याद रखने के लिए तो प्रीफर का आप देखें प्रीफर का मैंने बनाया है P for provide direction planning help in provide direction फिर R for planning help in reducing risk या फिर रिड्यूसिंग रिस्क सिंपल ही बोले नेक्स्ट है E for encouraging creativity and innovations फिर एफ फॉर है facilitate decision making E for establishing standard and R for reduce wasteful activities तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग यदि हम कई चीज़ प्लान करेंगे तो सबसे पहली चीज़ है कि ये हमें प्रोवाइड डायरेक्शन हमें क्या करना है किस दिशा में जाना है जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने तय कर लिया कि हमें इस साल ये पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो बोले हमें इस साल ये वाली कार पे ध्यान लगाना है या फिर एसयूवी टाइप की कार बनाना है तो एस टाइप की कार बनाने का यह प्लानिंग हो गई अब सबको डायरेक्शन मिल गया कि इस तरफ काम करना है तो प्रोवाइड डायरेक्शन डायरेक्शन प्रोवाइड करता है दूसरी चीज़ ये है कि रिड्यूस रिस्क यदि आप पहले से प्लान वे में काम करेंगे तो रिस्क जो है कम रहेगी यदि आप प्लान कर लेंगे कि कौन से चीज़ का मार्केट अभी बढ़ रहा है कौन सी चीज़ का मार्केट अच्छा नहीं है प्लान यदि करेंगे तो रिस्क कम रहेगी जैसे आप अभी एग्जाम के लिए प्लान कर रहे हैं एग्जाम यदि के लिए यदि आप प्लान कर लेंगे तो आपको रिस्क कम रहेगी आपके अच्छा नंबर आएंगे और क्या ई फॉर इंकरेजिंग क्रिएटिविटी जब आप प्लान करते हैं तभी तो आप नए नए आइडियाज उस समय आते हैं नए नए आइडिया को आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे यदि आप प्लान ही नहीं करते हैं जैसे काम चलता है वैसे करते रहेंगे तो क्रिएटिविटी को मौका नहीं मिल पाएगा और इनोवेशन नहीं हो पाएगा फिर F facilitate decision making decision making में हेल्प करता है जी हम प्लान करते हैं तो क्या करना क्या नहीं करना उसमें हेल्प करता है स्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड हमने प्लान कर दिया तो हमने कुछ सेट कर दिया कि भाई ये चीज़ होना चाहिए तो स्टैंडर्ड सेट हो गया R for reduce wasteful activities तो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ जो है वो बच जाती है वो हमें करना नहीं पड़ती मतलब हमने प्लान कर रखा तो उस अकॉर्डिंग हम काम करते हैं ठीक है जैसे हमने प्लान कर रखा है कि हमें टू आवर्स पढ़ना ही है ये ये चीज़ें पढ़ना है तो एक्स्ट्रा चीज़ें हमें करना नहीं पड़ेगी फोर्थ क्वेश्चन है planning process explain planning process simple भी आ सकता है अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकता है प्लानिंग प्रोसेस अब प्लानिंग प्रोसेस में कौन कौन से जो है स्टेप्स है वो आपको एक्सप्लेन करना है सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव फिर डेवलपिंग प्लानिंग प्रोमाइसिस क्या करना है पहले तय करना है ना कि उसके करने के लिए हमें करना है कि भी नहीं करना है उसके बारे में ज़्यादा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्रिएट तैयार करना फिर identifying alternative course of actions ठीक फिर है evaluation of alternative course of action फिर selection of best alternative and implementation of the plan और लास्ट में है फॉलोअप ये प्लानिंग प्रोसेस है पूरी प्लानिंग प्रोसेस आपको जो है बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अच्छे से पढ़ लेना प्लानिंग प्रोसेस क्या है हाँ ये जो क्वेश्चन है सीधे डायरेक्टली पूछा गया ये कैसे पूछा गया ऐसे पूछा गया देखें आप कि आपको जैसे क्वेश्चन दे रखा है if the project is implemented then more alternatives should be generated and thoroughly discussed among the member of organization identify and explain the step in the process of planning being discussed above also explain the remaining step which will have to be carried out to the complete the process when the question ka matlab ye hai ki ye jo ek line di hui hai ki extra alternate generate करना चाहिए और उनको डिस्कस करना चाहिए तो ये बात हो रही है डेवलपिंग डेवलपिंग जो है प्लानिंग प्रोमाइसिस की बात हो रही है और इसके आगे के स्टेप कौन कौन से और भी हैं तो आगे के जो स्टेप्स है वो हमें बाकी के समझाना है और ये उसको बताना है कि हम ये बात कर रहे हैं डेवलपमेंट का प्लानिंग प्रोमाइसिस की बात कर रहे हैं ठीक है तो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट हो सकता है लेकिन क्वेश्चन जो है वो वही रहेगा तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन था प्लानिंग प्रोसेस या प्रोसेस ऑफ प्लानिंग अब नेक्स्ट बढ़ते हैं question number question number five है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से अब बहुत सारे बोलेंगे सर डिलीटेड हो गया अरे डिलीट इसमें क्या हुआ है मुझे अच्छे से पता है डिलीट जो हुआ है उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डिलीट हुई हैं आपके एक तो इम्पोर्टेंस क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की और दूसरा है role of an end consumer organisation in consumer awareness ये दो टॉपिक डिलीट हुए हैं बाकी चीज़ बचता क्या है बाकी इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के में जो जो राइट्स अवेलेबल है वो राइट को एक्सप्लेन करना ठीक हो सकता है आपको कोई दो राइट पूछ लिए कि explain right to safety and right to consumer education या और भी पूछ सकते हैं कि what are the explain right to be inform right to choose right to be heard right to seek redressal तो जितने भी राइट आप कंज्यूमर्स से कंज्यूमर्स राइट जितने भी सारे राइट को एक बार आप पढ़ लेना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आना ही आना है दो राइट पूछेंगे जिसमें आपको चार नंबर मिल सकते हैं दो राइट को एक्सप्लेन करना है ठीक है जैसा सैंपल पेपर में भी दिया हुआ है इसी टाइप का क्वेश्चन बनना है तो राइट आप consumer by consumer protection act 1986 next question है question number six principle of scientific management scientific management या एफ डब्ल्यू टेलर के ने जो प्रिंसिपल uh, दिए हैं उन प्रिंसिपल को समझाना अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है कि explain science not rule of thumb harmony not discord development of each and every person to his और her greatest efficiency and prosperity as principle of scientific management given by F W Taylor तो आपको ये बड़ा अच्छे से तैयार कर ही लेना है क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा यदि मैं इसके बारे में डिस्कस करूं तो पहला है science not rule of thumb it means ये कि कोई भी आप डिसीजन ले रहे हैं तो वो डिसीजन जो है ऐसे ही नहीं होना चाहिए एम आई डिसीजन ले लिया जो डिसीजन है वो पूरा रैशनल डिसीजन होना चाहिए इट मीन्स ये कि वो डिसीजन जो है साइंटिफिक डिसीजन होना चाहिए कि हम यदि ऐसा कर रहे हैं तो क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ऐसा क्यों नहीं मतलब जो है जो डिसीजन हो आपका वो रैशनल हो है ना वो वो जो है साइंटिफिक हो ये कहने का मतलब है दूसरी चीज है इसमें दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है harmony not discord harmony it means ये जो है आ, कि जो मैनेजमेंट जो है या जो मैनेजर जो है वो लिंक है किसके बीच में लिंक है ऑनर के बीच में और एम्प्लॉयज के बीच में तो ऑनर और इम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशन है वो बड़ा हारमोनी वाला होना चाहिए ये नहीं कि वो इसको लूट रहा है ना वो इनको लूट रहा है जो है उनका साथ में उनके साथ में जो है एक, एक अच्छा व्यवहार एक अच्छा बिहेवियर होना चाहिए ऑनर और जो है एम्प्लॉय के बीच में अच्छा हारमोनी वाला जो है रिलेशनशिप रहना चाहिए ठीक है ना कि एक दूसरे को जो है शोषण करने का और लास्ट में है आपका दे रखा है लास्ट में जो ये development of each and every person to his और her greatest efficiency and prosperity इसका मतलब ये हुआ कि हम जब सिलेक्ट कर रहे हैं जब हम किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं तो सिलेक्ट करते वक्त पूरा साइंटिफिक वे से सिलेक्ट करना चाहिए यानी कि उस व्यक्ति की क्या स्किल्स है उस व्यक्ति में क्या जो है एबिलिटीज़ है और उसकी एबिलिटीज़ को देखते हुए उसको काम देना चाहिए ताकि वो उस काम को ज़्यादा अच्छे से कर भी पाए जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को तो फ़ायदा हो ही सही प्लस वो व्यक्ति और डेवलप हो पाए यदि किसी की स्किल मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है वो मान लीजिए कि वो <clears throat> स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है और मान लेते हैं मैं एक स्कूल की बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है वो और आपने उसको कंप्यूटर का काम दे दिया तो ना तो वो खुद आगे बढ़ पाएगा ना ऑर्गेनाइजेशन को उसको फायदा होगा आप ऐसे व्यक्ति को काम दें जो वो वो पर्टिकुलर काम में बहुत इंटरेस्ट रखता हो यदि आप स्पोर्ट्स वाले को स्पोर्ट्स का ही काम देंगे तो वो बहुत अच्छा काम करेगा वो खुद भी उन्नति करेगा और आपका ऑर्गेनाइजेशन की भी उन्नति होगी तो ये तीन रूल्स है हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड ठीक सबका डेवलपमेंट होना और जो है साइंस नॉट रूल ऑफ थम तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है ठीक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से दिया हुआ लेकिन क्लियर कट दिया हुआ जैसे आप क्वेश्चन देख लें एक बार कि controlling is an indispensable function of management without controlling of the best plan can go every do you agree explain any two reason in support of your answer मतलब कहने का मतलब ये है कि जो है कंट्रोलिंग बड़ा इंपॉर्टेंस है कम कंट्रोलिंग जो है मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और तो अल्टीमेटली समझाना क्या है हमें कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस समझाना है तो कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस में आप बताएंगे कि कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस जो है वो क्या क्या है अकम्प्लीसिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल ऑर्गेनाइजेशन गोल कम्प्लीस करने के लिए जरूरी है judging accuracy of standard standard जो हमने बनाए थे वो फॉलो हो रहे कि नहीं और ये देख पाएंगे हम making efficient use of resources resources का efficient use improving employees motivation employee को मोटिवेट करना और मोटिवेट करना है कंट्रोलिंग से कर देना कंट्रोलिंग करना मतलब ऑब्जर्व करना मतलब ऑब्जर्व करना कंट्रोलिंग का एक पार्ट है अब आप जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप देखेंगे भाई कौन ज़्यादा बेहतर कर रहा है कौन अच्छा कर रहा है जो अच्छा बेहतर कर रहा है उसको रिवार्ड दें राइट right? तो ऑटोमेटिक बाकी लोग जो है वो मोटिवेट होंगे और वो व्यक्ति जिसको रिवार्ड कर दे रहे हैं आप वो तो मोटिवेट होगा ही सही ठीक ensuring order and discipline controlling यदि आप रखेंगे तभी तो ऑर्डर और डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि ना ये देख पाएंगे खैर आगे बढ़ते हैं next question question number nine question number nine है state the important function of security action board of India SEBI के इंपोर्टेंट फंक्शंस बताना है तो सेबी के तीन फंक्शन हैं ट्रेनिंग देना इंटरमीडिएट्स को रिसर्च करना है ना रिसर्च पब्लिश भी करना फिर उसको और डेवलपमेंट ऑफ मार्केट है ना share capital market share market या कैपिटल मार्केट को जो है डेवलप करना ये तीन मेन काम है सेबी के question number ten question number ten के दिया बात कर तो state any three money money market instrument money market के इंस्ट्रूमेंट कौन कैसे तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल है ना कॉमर्शियल पेपर फिर आपका certificate of deposit and commercial bill ठीक तो ये तीन तीन नंबर के बड़ा इजी क्वेश्चन थे इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन जो भी हमने कंप्लीट किए हैं यह 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इसके पार्ट टू में जो बाकी के 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अब ये जो 10 क्वेश्चन है आई होप के ये 10 क्वेश्चन जो है आपको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें और ये एग्जाम में तो आएंगे ये बात तो तय है इसमें तो कोई दो राय नहीं है हाँ ये बात अलग है कि आप क्वेश्चन समझ ना पाए तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है बाकी आप ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन जो है दस क्वेश्चन आएंगे नहीं है तो आएंगे तो सही बॉस ये बात तो है खैर यदि आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकना चाहते हैं तो आप मेरी ऐप पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं ऐप पर फ्री स्टडी मटेरियल तो है ही इसके अलावा आप यदि एक मैंने कोर्स बना रखा है मतलब एक जिसमें हर टाइप के सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ दे रखी है ना हंड्रेड रुपीज़ का जो है वो कोर्स बना रखा है वो आप भी आप बाई कर सकते हैं मुझे सपोर्ट कर सकते हैं यदि करना चाहें तो फिर मिलते रहेंगे तब तक के लिए अलविदा अब अगर डे थैंक यू